对 Thank you. Estamos llegando al final de esta presentación. La banda de la ciudad de Cali gracias por la atención.